Здравствуйте! Сегодня будем делать косовище для ручной косы. Материал самого косовища берем из сухой сосны или ели, длиной чуть выше роста косаря, это 170-200 см. Внизу диаметром не менее 40 мм, потому что при обработке уменьшится толщина самого косовища. Итак, приступаем к обработке данного материала. Будем обрабатывать ручным рубанком, это полезно нам. Движение – это жизнь, как говорят. Поэтому будем двигаться и телом, и руками. Итак, строгаем аккуратно, не спеша. Материал этот сухой, в лесу я его нашел, просто не стал из сырой сосны, зачем губить древесину. Сухостоя очень много в лесу, ну просто трудно выбрать ровненькие. Надо было выбирать и ровно, и чтобы резко не было перепада утолщения или уменьшения толщины поэтому много обходил, но нашел. Сухая легче обрабатывается, чем сырая. И уже готовый косовище, ты видишь, что оно уже ровное, и поэтому э, лучше советы брать сухие. Чем губить зеленое дерево, и не знаем, как оно себя поведет, когда мы его обработаем после усушки. И если оно нам не понравится, мы его просто выбросим. А так сухое. Видно уже, какое оно есть. Со всех сторон можно обойти, когда оно стоит еще ну, сухослое таком на корне и осмотреть, и потом только можно приступить к его спиливанию. Сухую древесину легче обрабатывать рубанком, чем снимать кору, потому что кора очень тяжело будет подаваться, и рубанком можно выровнять все неровности, которые идут. Я стараюсь выравнивать, для себя же это дело косовище, поэтому делаем лучше, чтобы потом мозолей не наработать. И вот так завершаем Острожка это косовище, вот оно как выглядит, обстроганное, ровное все. Ну, первоначально, конечно, было выбрано ровно деревце, и поэтому обработка древесины мне происходила с легшим усилием, не так затруднительно было. Здесь э, на уровне пояса потом будем ручку приделывать, вот, на уровне пояса так делаем, и косовище будет нормально, мне нравится так. Теперь будем делать срез под пятку самого ножа косы. Срубаем его первоначально, смотрим под какой угол, чтобы оно было так ориентировочно примеряем. Я где-то взял длину 10 сантиметров, 10-12 сантиметров от низу и делаю сруб. Э, сруб делаю на пол древесины наполовину. Если у меня толщина здесь где-то 40 миллиметров в чистоте она была, я срезал, срубил, а потом уже э, начал обрабатывать рубанку. Поверхность этого скоса делаем ровно. Потом можно приложить линейку, чтобы ровно было, чтобы пятка ножа косы ложилась ровно. Потом берем вот такую пластину, заранее вырезанную, Это алюминиевая пластина, это проушина сделана для шипика э, ножа косы. Прикладываем эту пластиночку, подписываем место для долбления гнезда под шипик ножа косы. И теперь будем, берем стамесочку узкую или долото, что там, и небольшое сделаем углубление. Я где-то сделал небольшое, где-то миллиметров 12, больше там не надо, потому что сам шипик, он немного выступает, он все выступает 10 миллиметров и не более. Продалбливаем гнездо под шипик аккуратно, чтобы большое не надо разбивать. Э, Шириной где-то я взял на, на ширину стамеска, это 6 мм, 6 мм дана мне стамесочка. Ее достаточно, только что пошире чуть-чуть у самой будем пятки делать, потому что там где-то надо 10 мм, не меньше. Шипик будет, идет наискос. Прикладываем пластиночку, примеряем ее. Если все подходит, значит будем сейчас ее прибивать. Вот, подстукиваем, вот, для того, чтобы она же алюминия, мягкая пластина, и смотрим, чтобы оно плотно там прилегло. Берем после этого наждачку и аккуратненько все можно а, совище подготовить уже для использования. Наждачкой зачищаем аккуратно, это для того, чтобы не было мозолей при козьбе травы. И оно самому приятно, когда а, ровненько, а, гладко, без всякой шероховатости Э, нам будет косовище. Поэтому для себя же это делаем. И поэтому делаем как лучше. Высоту еще пока я не обрезал. Высота она еще выше идет. Но а сейчас рост. И я обычно рост. И сантиметров 10-15 выше своего роста достаточно. Беру ножовочку. И сейчас я отпилю ее. Отпиливаем не спеша, чтобы не порезать руки. Отпилили. Сейчас посмотрим, как она выглядит. Выглядит выше меня на 15 сантиметров, где-то достаточно. И теперь, чтобы этот кончик был острый, его надо топором маленько заточить. Для чего это делается? Это делается для того, когда будем точить косу, чтобы в землю она упиралась и не скользила по земле. Так, этим кончиком будем делать упор в землю при подточке ножа косы бруском. И, соответственно, нам будет удобнее косить и избежим от э, неприятностей, которые можно получить при уходе косовища в сторону, когда мы будем подтачивать лезвие ножа косы бруском. Поэтому заострение конца косовища необходимо сделать. Теперь рубаночком ее обработаю аккуратно, ровно чтобы было все-таки же топором так ровно не сделаешь, а рубанком сделаем. И поострее, там на конце оставляю не сильно острый, но где-то миллиметров 5, 8 а так миллиметров оставляю кончик острие и достаточно. Оно в землю войдет и будет хороший упор при э, заточке, по, и даже не заточке, а подточке э, ножа косы бруском, когда будем косить. Вот так мы обработали. теперь остается еще этот конец зачистить наждачной бумагой. Вот зачищаем его и для красоты, и так, чтобы было ровная поверхность. Вот она так вот выглядит, как видим, конически, как конус. Теперь отписываем, где будем ставить ручку. Ручку обычно берем на уровне пуповины. Это по пояс. Это где-то ну, у каждого свой размер. Ручка у меня заранее была приготовлена от старого посовеща, я взял ее. Ручку готовят из сырой древесины, это может подойти и ива сюда, верба, черемуха и другие гибкие древесины, которые есть, и ее заготавливают из сырого материала. И ее желательно делать сырую, и сырую сразу привязывать, потому что сухая, если уже будет сделана, то она при изгибе будет ломаться. Поэтому сырой ручку из сырого материала. Обязательно делаем. Ручку располагаем в определенное положение, которое нам удобно, чтобы удержать ее. И хорошо затягиваем бечевкой или другим каким-нибудь. Имеется у нас в наличии материала. Хорошенько подтягиваем ее, проверили, что она подходит нам и в направлении, и по высоте. И теперь уже затягиваем на постоянное ее место пребывания. Пусть она так нам и служит при козьбе. Завязываем хорошенько. На конце делаем узелок надежный, чтобы он потом не развязался. Делаем плотно, чтобы она, ручка эта, не крутилась. Это сырой хорошо, когда сырой, э, сырая ручка, сырой косовиш, она вот тогда врезается друг в друга. Теперь будем прибивать алюминиевую пластину, ранее приготовленную, будем прививать ее на гвозди э, под пятку лезвия косы. Берем гвоздики. Гвоздики я брал небольшие, где-то 25 миллиметров. Они всего-навсего там 25 или 27, сколько миллиметров идет. И в 4-5 местах ее закрепляем. Только чтобы шляпка гвоздя не находилась под пяткой э, ножа косы, потому что лишний выступ здесь не нужен. Тут должно быть ровно. Берем гвозди и забиваем я ранее говорил, это где-то 4-5 гвоздей я забиваю, больше не надо. Ранее в самой пластине я просверлил сверлом отверстие под диаметр гвоздя, чтобы потом гвоздем не пробивать эту пластину, и она так легче забивать гвозди. Вот забиваем гвозди, сколько необходимо нам. Делая косовище, многие на этом скосе не прибивают пластины. Считают, что она и так будет надежно, может так, я не знаю, я привык пластину делать, э, и оно, мне кажется, надежнее и не знаю, но ну, для меня уже оно как бы лучше так. Где гвоздь вышел в конце, мы его просто загнем аккуратненько. А вот в черном месте гвозди не вышли. Вот так выглядит у нас уже скос подкосовище с пластины, прибита пластина. Там, конечно, где пластина мы маленько подгоняем. Теперь будем делать клин. Клин я заранее уже подтесал с пиротопором, потом рубаночком обделал маленечко так по кругу кольца, которое будет забиваться. И теперь только остается обработать его наждачкой. Обрабатываем его наждачкой аккуратненько. Для чего это делается, чтобы лучше скольжение было. Обработали и самого на красивее, когда так ровненько все. Теперь будем собирать ножка косы на косовище. Вставляем с первого кольцо, потом через кольцо ставим нож косы и клин. Клин это длинный меня. Для чего он длинный, вы сейчас увидите. Его нельзя заранее обрезать, пусть он будет длинный. Забиваем, как нам нужно, до нужного усилия, чтобы э, здесь свободного хода не было на косы, чтобы он крепко-накрепко держался. Вот теперь, как мы видим, выступ и отрезаем. Вот так отпишем и там отрежем, ровно скосовишем, где э, потом, по, многие сразу делают, потом получается короткий клин. Поэтому, чтобы он не был коротким, лучше сразу длинный сделать, потом набить э, клин на место и отписать обрезаем. Обрезаем его Обрезаем аккуратно, потому что клин сделан из дуба. Клин всегда делается из твердых материалов. Дуб, акация, эм, бук или что там еще, твердые материалы какие там под рукой у людей есть. И с него делаем. Обрезаем эм, с двух концов, потому что там тоже есть лин, он не нужен, который выходит дальше пятки. Обрезаны концы зачищаем наждачной бумагой, чтобы ровненько было. И нам приятнее, и оно лучше, когда ровные концы, чтобы влага не так попадала туда. Как мы знаем, всегда козьба начинается по утру, когда еще на траве стоит роса, ибо не зря же сказано косит коса, пока стоит роса. Вот так выглядит клин, уже подготовленный к использованию. Вот сейчас будем его забивать, на место ставить. И забиваем его, забиваем его плотно, очень плотно. Теперь остается нам что? Сделать еще срез на самом клине, потому что так он ровно будет цеплять при козьбе. Поэтому мы его сейчас ставим и срубаем лишний этот выступ, который э, будет цеплять об землю. Аккуратно так, чтобы по металлу косы не ударить. Все, угол клина срубили, чтобы не мешал он по косу. Вот так он выглядит со срубленным углом. Вот видим, как она нормально одета. Вот примеряем, все нормально, косить теперь можно будет, класс. Кому понравилось это видео, то ставим пальчик вверх. Кто хочет получать новые известия о добавленных новых мной видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю успеха, всего доброго, до свидания, до новых встреч на моем канале.